Maluma, baby. Me besé tu novia, mala mía. Me pasé de trago, mala mía. Me cagué en el party, mala mía. Siempre he sido así, todos ustedes lo sabían. Así es Aquí estoy yo, yo para darte lo que tú quieras, bebé. Aquí estoy yo, yo, mala mía, si te tumbe el balconal. Aquí estoy yo, yo para darte lo que tú quieras, beber. Aquí estoy yo, yo, dame tu número pa' volverte a ver. Bebé, si tu novia, mala mía. Me pasé de trago, mala mía. Me cagué en el par Siempre sigo así, y ustedes lo sabían. Así es mi vida, es solo mía. Tú no la vivas, si te molesta, pues la mía. Así es mi vida. mala mía, mala mía. Siempre sigo así, todos ustedes lo sabían. Así es mi vida. Eso por eso me imitan.